Так, ребята, сегодня я первый раз зашел в Roblox. Спустя год, ребята, да, я год не играл в Roblox. Ну, не год, конечно, а полгода, ребята. М-м. А, в принципе, сегодня мы будем угорать над моими постройками, ребята, над моими прекрасными постройками. Например, вот у меня есть вот такая постройка, ребята. Так, давайте, давайте, давайте, давайте Посмотрим. Вроде я помню, вроде я помню, как управляется эта машина, ребята. Вроде помню, вроде нет, не знаю. Не знаю, не знаю, так. Где у меня тут были дарты, дарты, нужны дарты, вот. Торт. Ставим. Удаляем стул. Ну вот, ребята, мы от него снимаем анчор. Вот это надо включить. Включили включили, и тут начинается, ребята, и тут начинается, давайте найдем кого-нибудь. А, в белом всегда люди есть. А, они закрыли свою команду, понимаете. Ну, короче, что я сделаю сейчас? Я так подойду. Подойду я так. Здравствуйте. Здравствуйте, молодой человек. Здравствуйте, молодой человек. Здравствуйте, здравствуйте. Вам по фокус-покус показать? Тебе фокус-покус нужно покажет. Так. Давайте, посмотрите Фокус-покус. Э, тут начинается, ребята. И тут начинается... Ой, ё-моё. А, тогда А, понимаю. Понимаю, понимаю, так. Так, что-то случилось там, ребята. Что-то там случилось. Так, не понял. Не поняла, что не работает-то. Так, ребята, что-то что-то не пошло не так, что-то пошло не так, и у меня не получилось. А, та, да, ребята, точно, точно, у меня еще есть вот такая постройка, то есть Бамблби, бам, Бамблби, ребята, да, а, нет. Я сюда не, не надо было прыгать, хотя... Так. Так, включаем вот этот. Убираем манчо и смотрите. И смотрите, что происходит сейчас, ребят. Смотрите, что сейчас происходит у ребята. Показать, показать фокус тебе. Ой, думаю. ю Че он пишет, ребят? Давайте посмотрим. Это пишет. Не очень. Ну что вот сначала сам построит. Давайте напишем так. Э -э сам попробуй такой построить. Ну, потому что, ребята, на это тоже у меня труда ушло немало, ребята. Я немало так. Э, так. Так, понял, понял, так. Короче, ищем команду. Hello, what is on Так, не понял. Сейчас я ничего не понял, ребята. Не понял я. Чё для Бамблби ворота не открываете? А, где мой стул? Вот. Чё вы на Бамбл, для Бамблби ворота не открываете, что ли? Давайте так. На бал... Для Бамблби ворота не открывают, а? Смотрите, какие люди, а? Тут кто-то был или мне показалось, показал, мне кажется, показалось. идите сюда, я вас съем, я Бамблби. А, хотя, хотя Бамблби не ест людей. Это понятное дело. Это я так говорю просто. Пугаю все. Так, короче, короче, что я делаю сейчас? Ой, думаю. А, понимаю. Смотрите, как прыгает. <laughs> Ё-моё, тюс Бамблби, ё-моё. Давайте просто вот так сделаем, пока у меня там Бамблби не улетел. Так. В принципе, у меня есть вот такая постройка, ребята. У меня есть вот такая постройка. Сейчас покажу вам, ребята. Сейчас вам покажу. Давайте. Так, и двери вот так открываются, да, если я не забыл. Да, да, правильно, правильно, правильно. Ну, теперь оценят нашу постройку. Теперь А, где? Что? Что? Я не туда пришел? Что? Идите сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Еще есть у меня? Так, еще должен быть. Дай вот. Иди сюда. Пошли. А я могу вон туда закинуть свою бомбу. Я хочу. Знаете почему? Когда я его вот так делаю... Ой, ё-моё, что за аппарат? У них там спавнится. Так, э -э так. Не получилось. Не получилось у меня вот, вот эти тоже патроны. Давай, не получается что-то, ребята. Не получается. ё это кто такой? Это кто такой? Это из Бентена или что? Это персонаж из Бентена? Мне кажется, это персонаж из Бентена, если не ошибаюсь, конечно. А, чё, чё не летает то Рома, Ро, Рома, а, я, я не понял. Не понял, кто это такой. Ой, ё-моё. Мне нравится, мне что-то нравится. Вот тебе. Уа, беги, не, бежи. Давайте поможем ему. А, а, а. А у них понятно, да, понятно. Так, а, понял, понял, понял, понял. Подожди. У меня тоже подарок есть для тебя, которого никто не видит. Это будет крутым подарком для тебя. Смотрите робот, которого мне друг построил, ребята. И не понял, а для чего я должен был маленьким стать? Вроде... О, ё-моё, как лечу! Очень высоко лечу, слишком высоко. Теперь... Вот. Да, не, ребята, я, я рестарт сделаю, потому что что-то вообще-то, вообще-то, вообще-то нехорошо так делать. Сразу надо вот этот джекпот, джекпад, или как его звали, жикпад <laughs> и чё я не помню уже. И вот так, ую-моё, я думаю, что сервер не крашнет из-за того, что там... Мы ну, поняли, что происходит, да? Давайте тоже включим PvP-мод. PvP-мод включим, ребята. PvP-мод включили. Так. Теперь идите сюда. Теперь. Вроде у меня есть, да? Да. Уху! Ну, ты-ты-ты. Ща я ему... А можно мне тут вот что активировать? О, а, это зашито. <gasps> Прикольно, прикольно, прикольно, прикольно, прикольно. Нравится мне. Ё-моё, мне ногу сломали или чё? Ё-моё, идите сюда, я вас сломаю на изи. На изи сломаю. Еще какие вот активации есть тут? К, вот, вот это мне нужно. Вот это мне нужно, ребята. Вот это... Блин, надо подлетать, потому что я так никогда не доберусь. Ну вот зачем сейчас? Ну зачем? Бегим, бегим, бегим, бегим, бегим, бегим, бегим, бегим, бегим, бегим. А, я совершил ошибку. Думаю, сверху я могу добраться до них, да? Если, если смогу, то это с... Ой, ну очень круто будет, ребят, если смогу добраться. А, я, я, не, мос... я не смогу, мне кажется. Все, выключаем. Нет, нет, включаем, включаем, нет. Так, надо попасть как-то сюда. Но я не могу. Из-за того, что тут стоит барьер. Но ну, думаю, барьера сейчас я могу объехать этот барьер. Думаю. Конечно, если я могу. Ё-моё, падает. Прекрасный Так, иди сюда. Вы чё, вы чё, не можешь открыть, что ли? Так, может вот так сделаем? Знаете, что сделаем сейчас? Знаете, что мы сейчас сделаем? Так, а куда? Да, да, в принципе, вроде да. Так, теперь, теперь идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем. Ой, робот просто... Ой, смотрите, что с роботом, ребята. Думаю, YouTube меня ну, не заблокирует этот видеоролик, ребят. Чувство робота. Э, так, я, я прекращаю это, ребята. Я, я прекращаю это. Так. Ё-моё, надо просто сейчас. Мы поставим крутой город. Э, Короче, ребята. Так, вот так. Ну, самое интересное, это постройки были, конечно, ребята. Конечно, сами решайте, ставить лайки вам или нет. Конечно, это ваш выбор. Ну, как-то вот так, ребята. Я показал вам самое интересное плане постройки. Так что, ребята, всем спасибо за просмотр и всем флешинг радио.